I didn't move. I think we take it and stick it on the page, don't we? Jā, visiem, visiem ir, ir mašīnas, kam nav mašīnas, jā, tā būtu, ir brīvas vietas, es varu pārņemt līdz kapiņiem un uz aizkraukli tad, jā? Mīlēt. jūs visi man čup, es jūs iesēdināšu tūlīt. Kas paņems jūs, jā? Pagaidu, ā, jums ir mašīna. Čau, čau. Нам просто... Ну, да, чуть больше, больше. Jā, jā, jā. Nu jā, viņš pēc obligācijas. Jā, re, kur mira, Igor un šito. Ejam, Mirgulīti. Buģiņa bija. Thank you. Tad es turos pie jums. Nu, čau. Čau, čau. Pēc labdien. Čau. Čau. Kādu tu transportu, ko tu jūs? Mums paši savu ir, bet kur manas meitas abas ir un... Jā, jā, tā kā tu viss kārtībā, jā. Jums ir jau kaut kā? Jā, man viņiem. Ratiņiem. Čau, tīša. thanks. Sure. Oh. Čo? Yeah. So now we crawl along. We, go, we, we just, yeah. It's a very strange setting, you see. It doesn't work really in, the uh-huh. light, and it's. I don't know. It's on automatic.